सबसे पहले आपको अपना कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे गूगल सर्च करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंपली www.google.com गूगल खुलने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल के अंदर व्हाट्सएप तो यहाँ पे आप सिंपली लिखिए W H A T S A double P WhatsApp लिखने के बाद आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है सर्च करते ही आपका कुछ ये पेज खुल जाएगा जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट व्हाट्सएप वेब पे क्लिक कर देना है जहाँ पे मैंने क्लिक किया है देख सकते हैं आप ये कुछ इस प्रकार का इसका पेज है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये लोड हो रहा है ये लोड होते ही कुछ ऐसा खुल जाएगा जहाँ पे आपको सामने क्यू कोड शो हो रहा होगा इसके बाद आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करना है तो यहाँ पे मेरा देखो सामने व्हाट्सएप है आप देख सकते हैं इसको मैं ओपन कर लूँगा ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे थ्री जो बटन है ऊपर कॉर्नर में ये अभी देखिए तो इन थ्री बटन्स पे मैं क्लिक करूँगा इन थ्री बटन्स पे मैं क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद आपको आप जो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर का जो क्यू कोड है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना ये आ गया है और इस पर आपको सर्च कर लेना है सर्च करते ही हमारे कंप्यूटर पे भी ये देखिए मैंने यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग कर रखी है तो ये कुछ ऐसे सर्च हो जाएगा घूमने लगेगा और घूमते घूमते हमारा जो फ़ोन का जो व्हाट्सअप है सारे कॉन्टैक्ट्स वो आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने लिखा है कीप योर फ़ोन कनेक्टेड मैं किसी एक पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि देखिए जैसे हम अपने सिस्टम फ़ोन पे चेक करते हैं वैसे यहाँ पे भी ये शो हो रहा है मैं आपको सिंपली कुछ मैसेज देखो यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं देखिए कुछ एक मैसेज जैसे हेलो मैंने लिख दिया है तो ऐसे आप टाइप कर सकते हैं हेलो हाउ आर यू ऐसे मैंने टाइप करके सेंड कर दिया तो इस प्रकार भी आप अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही आसान तरीका